En septiembre del 2000, en la Cumbre de las Naciones Unidas se establecieron objetivos y metas para combatir graves problemas de la sociedad como la pobreza, la degradación del ambiente y la discriminación. Estos objetivos y metas, que constituyen la esencia del programa mundial, se denominaron Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo decente y crecimiento económico apunta a estimular el crecimiento económico sostenible mediante el aumento de la productividad y la innovación tecnológica. El espíritu empresarial, la creación de empleo y establecer medidas eficaces para erradicar el trabajo forzoso y la esclavitud son cruciales para este fin. Con estas metas en consideración, el objetivo es lograr empleo pleno, productivo y decente para todas las personas para 2030. Un crecimiento económico inclusivo y sostenido puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los estándares de vida. Aquí es donde la ingeniería informática y los avances en la misma juegan un papel importante. Sin ir más lejos, debido al coronavirus, muchos trabajadores han cambiado las condiciones en las que trabajan. Entre estos, ocupan un lugar destacado aquellos que ahora desempeñan sus funciones desde sus hogares, a modo de trabajo a distancia. Es por eso que la necesidad de construir una infraestructura que facilite el teletrabajo y que la gente con pocos recursos disponga del material necesario para poder trabajar desde casa se han convertido en una prioridad. Hoy en día prácticamente todo el trabajo está conectado a la tecnología y una caída de los sistemas informáticos puede ocasionar grandes problemas, aunque sea por unas pocas horas, como la caída de los servidores de Google en diciembre del año pasado. El trabajo forzoso contemporáneo adopta múltiples formas, esclavitud, servidumbre o trabajo de reclusos, e incluso trabajos obligatorios exigidos para proyectos educativos, comunitarios y estatales. La ingeniería informática da nuevas herramientas para evitar el uso de labor forzada. De esta forma, cada vez más personas trabajan desde la comodidad del hogar, reduciendo el número de horas muertas y aumentando su productividad en aquellas invertidas en el trabajo, ya que lo hacen cuando realmente quieren. Pero de todo esto surgen varios problemas éticos. ¿Es siempre positivo sustituir a las personas por sistemas informáticos? ¿Supone el estar conectado a cada vez más gente dejar de estar en soledad?